तो स्टार्ट करते हैं अनबॉक्सिंग बॉक्स देखने में काफी ज्यादा वाइब्रेंट और कलरफुल है बाहर से ओपन करने के बाद ये है हमारा आर जी पी ये है आर के सेवेंटी और बॉक्स में दिखाने के लिए और कुछ ज्यादा है नहीं फिनिशिंग की बात करें तो इंटेल ने यहाँ पे अपना ब्लू कलर यूज किया है बॉक्स पर जो काफी ज्यादा अमेजिंग लगता है आर की ब्रांडिंग करिए बॉक्स पर पहला कार्ड है आर के सेवन फिफ्टी जो डायरेक्ट कंप्यूटर है R T X thirty sixty का बात करें स्पेक्स और कन्फिग्रेशन की बैक पे आपको मिनिमम स्पेसिफिकेशन रिक्वायर्ड लिखी है इस जी को रन करने के लिए और ये कार्ड मलेशिया में उपलब्ध तो ओपन करते हैं इस पैकेज को और निकालते हैं अपना ब्रांड न्यू जी बॉक्स में हमें कुछ पेपर वर्क मिलता है जिसमें लिखा है एक इंजीनियरिंग सैंपल है जो इंटरनल लैब टेस्टिंग के लिए बना है इंटेल के डायरेक्ट हेडक्वार्टर से सेंड हुआ है मीडिया एंड रिव्यूअर्स के लिए तो एक स्पेशल लिमिटेड एडिशन जी है जो अभी भी कहीं भी अवेलेबल नहीं है कुछ पेपर वर्क ऊपर यहाँ पे दिया है जिसमें लिखा है लेट्स प्ले और थैंक यू नोट है एंजल की तरफ से आर्ट ग्राफिक्स को चूज करने के लिए तो इन सब को साइड में रखें तो अपना जीपी निकालते हैं और देखते हैं कैसा लगता है जीपी जीपी देखने में काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है कंप्लीट मैट ब्लैक डिजाइन है जीपी का डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो जीपीयू काफी ज्यादा ब्यूटीफुल और अमेजिंग है जो इसका कंप्लीट मैट ब्लैक डिजाइन है वो उन लोगों को पसंद आएगा जिनको मिनिमलिस्टिक और क्लीन पीसी बिल्ड पसंद है आपको ये काफी ज्यादा पसंद आने वाला है इसमें है फुल मैट ब्लैक फिनिश और कोई भी फिंगरप्रिंट अट्रैक्ट नहीं करता शॉर्ट में हमें स्कूलेस डिजाइन मिलता है बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है इंटेल आर्क मेंशन है यहाँ पे और साइड में कुछ क्रोम ट्रिम्स दे रखे हैं हर जगह थिकनेस ग्राफिक कार्ड की काफी ज्यादा अच्छी है देखने में लगता है डुअल स्लॉट डिजाइन है और यहाँ पे कुछ पावर कनेक्टर्स दिए हैं पहला है एट पिन पावर कनेक्टर दूसरा है सिक्स पिन पावर कनेक्टर और एक छोटी सी हीट सिंक दी है हीट सिंक पे भी मैट ब्लैक पाउडर कोटेड है to match the overall theme और बॉटम में हमें एक P C I gen four connector दिखता है जिसपे लिखा है इंजीनियरिंग सैंपल जो अनबॉक्सिंग के टाइम पे इसको हटाना पड़ेगा बैक प्लेट देखें तो कार्बन डिजाइन दिया है मिनिमलिस्टिक लुक है और एक रेडियल पैटर्न दिया है जिसपे सिर्फ मेंशन कर रखा है Arc seventy limited edition इस जीपीयू की लेंथ है around ten point five inches और एक हर केसी में हर कैबिनेट में फिट हो जाएगा ये जीपीयू जीपी के जो ब्रैकेट्स है वो भी ब्लैक डिजाइन में दे रखे हैं वो भी काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं पूरी ओवरऑल थीम को मैच करने के लिए इसमें हमें फोर कनेक्टिविटी पोर्ट्स मिलते हैं थ्री पोर्ट्स हैं डिस्प्ले पोर्ट्स और एक H D M I port तो अब अनबॉक्स करते हैं दूसरा बॉक्स और देखते हैं A seven seventy A seven slightly higher performance देता है ए सेवन फिफ्टी से पैकेजिंग बिल्कुल सेम है कुछ पेपर वर्क है और वो भी बिल्कुल ए सेवन फिफ्टी जैसा ही है दोनों जीबी देखने में काफी ज्यादा आइडेंटिकल है सेम है बिल्कुल इनमें कुछ डिफरेंस जरूर है इनको साइड बाय साइड रखे तो ये बिल्कुल सेम लगते हैं बॉक्स तो में हमें एक एक्सेसरी मिली है जिसके ओपन करने के बाद हमें एक केबल मिलती है जो आर जी लाइटिंग के लिए ए सेवन सेवेंटी में हमें आर जी लाइटिंग भी दिखती है बट इसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते ये सिर्फ बैकलाइट है तो हमने दोनों सीपीयू अनबॉक्स कर दिए हैं तो आप देख रहे होंगे कि ये दोनों सीपीयू देखने में बिल्कुल सेम लगते हैं इनकी लुक वाइज बिल्कुल सेम है बट इसमें काफी डिफरेंस है ए सेवन फिफ्टी में हमें आर जी बी बैकलाइट नहीं मिलती और इसमें हर जगह क्रोम ट्रिम्स दिए हैं और चैम्पर एजेस है हर जगह ए सेवन सेवेंटी में हमें R G B L E D backlight दिखती है और फोर जोन एलईडी बैकलिट है फैंस में भी बैकलिट है ए सेवन सेवेंटी और ए फिफ्टी में डायमेंशन का फर्क बिल्कुल नहीं है दोनों टेन पॉइंट फाइव इंचज के यहाँ डुअल स्लॉट डिजाइन है बट हार्डवेयर परफॉर्मेंस की बात करें तो दोनों G P T S M C six nanometer पर बेस हैं A C M G ten G P Us हैं तो ए सेवन फिफ्टी में है twenty eight Xe cores four forty eight X में engine seven trading sizes and ray tracing support भी 28 यूनिट्स ऑन बोर्ड बात करें वी रैम की तो इसमें हमें मिलती है eight G B C D R six at the rate sixteen G B P S जो क्लॉक है two zero five zero megawatt पे ओवरऑल टी डी पी इसकी रेटेड है टू ट्वेंटी फाइव वॉट्स बात करें ये सेवन सेवेंटी की जो इसका बेटर वर्जन है तो उसमें हमें मिलती हैं thirty two Xe cores five hundred twelve X M X engines render slice है eight thirty two ray tracing units है so basically A seven seventy target क्या है forty fourteen forty P smooth gaming के लिए और इसका जो लोअर वर्जन है ए सेवन फिफ्टी उसे टारगेट किया है टेन एट पी गेमिंग के लिए और इसमें मिलती है sixteen G B G D D R six memory seventeen point five G B P S memory clocked है ट्वेंटी वन हंड्रेड मेगाहर्ट्ज पे सो ये एक ह्यूज डिफरेंस है कंपेयर करने में देखने में दोनों काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं स्टेल्थी ब्लैक डिजाइन बट हमें इसकी परफॉर्मेंस भी देखनी है तो अब देखते हैं इसकी unit performance good. Come on, we gotta move. is you like problem, do something? How's it going? Hey there. coming to you. Come on. So, uh... Yep. Well... Buenos días, señor. Mug like that won't get you a copper. Got to be elegant like me. the thinking customer will see right away the best deals this side of the pond. Right.